Hoi, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Ehm, in het volgende filmpje wordt aan eh, mij vijf vragen gesteld. Alleen de vragen hoor je niet, ik geef alleen de antwoorden. En het is aan jullie om de vragen te formuleren. Dus jullie moeten bedenken welke vragen aan mij gesteld worden. Is het duidelijk? Nou, dan gaan we zo beginnen. Mijn naam is Jolande, eh, maar ze noemen me Jo. Dus als iemand zegt, hey Jo, of gewoon Jo, dan luister ik. Waar ik woon? Oh, ik eh, woon in Leiderdorp en eh, dat ligt vlakbij Leiden. En wanneer je de gelegenheid of de kans hebt om naar Leiden toe te komen, zou ik dat zeker aanraden. Het is een heel leuke stad. Mijn e-mailadres mijn e-mailadres is uh, nederlands met jo, apenstaartje gmail.com. Dus nederlands met jo, apenstaartje gmail.com. Mijn hobby's. Ehm, naar muziek luisteren, eh, Spaans leren, mensen helpen met hun Nederlands, sporten. Te veel om op te noemen eigenlijk. Jazeker, ik ben wel eens in Spanje geweest. Ik eh, ga elk jaar naar Cambrils en elk jaar ga ik naar Malaga. En ik moet toch wel zeggen dat ik eh, Malaga de leukste stad van Spanje vind. Omdat het niet zo heel groot is als Barcelona en Valencia. En eh, Sevilla vind ik ook erg leuk, maar dat heeft geen strand. Dus dat vind ik altijd wel erg jammer. Dat waren de vragen, tenminste, dat waren mijn antwoorden. Weet jij nu de vragen die aan mij gesteld zijn? Zet ze dan hieronder en dan zeg ik wel of het goed of fout is. Vond je dit nou een leuk filmpje? Doe dan uiteraard weer even duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal Nederlands met Jo. Dankjewel en tot de volgende keer.